bwana mtu sini nikampiga nayo kama poda hivi nikampaka kwa salafu nikaanza kama kumsugua sugua si nikamchubua mzee mwenzangu si si nikajua scrub bwana kuna tumetembea muda mwingi hatufiki da nafika Singida najua ndo da ndo da nikaona kibao Singida ah, ah. <laughs> Singida kumbe eh kwamba Dar es Salaam unayemuulizia ndiye anayekuibia huyo huyo. Yaani mtu anavuta bangi, askari anapita pale, mm. hii si alamu hii, mbona watu hawatafutwi ya wakamatu hawa? Sasa kilichokuja kunimaliza kabisa, jamaa mmoja alikuja na wembe, kanzu yangu kuanzia hapa alivyopeleka ule wembe kuja kufika hapa mguni, sio kanzu tena, isha, isha sanda. Sina kitu na mdada ndo kalipa chumba, nimeenda kulala kulala kwake pale ah akanambia kila ujue hapa ndo umekuja mazima hapa anapa yaani siku natoka hapo unarudi una, una, una kule mimi nawe tunaachana Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Siku ya leo ni bonge moja la exclusive interview. Hili limetokea Kagera, limpita sehemu mbalimbali, lakini tunazungumza tukiwa Dar es Salaam. Tunakwenda kusikia na kufahamu tusiyoyajua kutoka kwa brother hapa, kabla ya kutuambia jina lake. Kapitia mengi siku hiyo, akiwa amevaa kwa mujibu wa imani yake kama shehe kabisa, akakutana na watu ambao walimfanyia uhuni ambao yeye mwenyewe hakuweza kutegemea. Walivua kanzu wakai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 katika familia ya Benedikto Mgambi mm. maana mimi mamangu aliolewa katika Waislamu mm. alafu nyumbani kwa na mama wa Kristo kwao wakawa wana vitu viwili wanapingana mm. babu mzaa mama ananitaka mimi mm. babu mzaa baba ananitaka mimi mm. lakini kwa bahati mbaya babangu mimi alifariki ndio kwa ikabidi sasa mimi familia kwa baba uwezo amna Mm. Familia kwa mama? Ah, mm. pesa ipo bana. Mm. Hela ipo. Mm-hmm. Kwao wakanirudisha nyumbani ujombani. Mm. Nimelelewa ujombani. Mm. Mpaka mm. nimekusoma mpaka namaliza kidato cha nne nilikuwa ujombani. Mm. Nasaidiwa na mjomba mm. ambaye yuko Dar es Salaam hapa yuko mm. Mbezi. Baada ya kumaliza form 4 mm. baada ya kumaliza form 4 nahisi walitaka niende jeshini. Mm. Kwa bahati mbaya jeshini nilikuwa nishamaliza prosesi zote mm. ila mm. nikaugua yeah. nilivyougua niugua mguu wenzangu wanaenda jeshini mimi nilikuwa nimelala ndani chanzo cha ugonjwa chanzo cha ugonjwa kweli siwezi kujua mm. kwa sababu tatizo mimi nimetoka kupeleka majina yangu tumetoka wilayani mm. mimi nilikuwa mtundu sana mm. mtundu sana nilikuwa mtu wa kuendesha baskeli pikipiki ndo zimeingia boksa mm. kwa sasa siwezi kujua katika kutembea tembea kwangu goti lilizulika vipi yeah. mimi nilikuwa nimelala usiku na kuja kuamka kwenda kujistiri haja ndogo mguu kawa unauma mm. mguu kuwa unauma hapo hapo ndo ugonjwa ulianzia hapo yaani umeamka tu ukakuta eh, mguu unauma wenyewe Alafu ugonjwa ukaendelea? Ugonjwa ukaendelea, nikapelekwa hospitali, nikapigwa eh, nanili x-ray, ugonjwa hamna. Mm. Mguu unazidi kuuma. Basi unajua mambo ya shamba. Mm. Mamangu ikabidi aende upande wa pili. Mm. Kwenda upande wa pili kuna dawa za kienyeji nilitumia. Mm. Lakini hapo nishakaa ndani kitandani miezi tisa. Mm kwamba ilikuwaje ni mguu wenyewe ni ulivimba ulivimba. mguu ulikuwa unavimba nyama zinatoka huku zinakuja huku zinatoka huku zinakuja huku hiyo kwenye goti panajaza eh, panajaa afu unakuwa unawaka moto uh-huh. ilikuwa cha, cha, cha, changamoto kubwa sana bro mm. basi bwana mama kuna akaingia upande wa pili mm. kuna mganga alikutana naye mm. yule mganga kaja akanichanja akanipatia dawa mm. nikawa nakunywa nyingine najifukiza nyingine na wananikanda katika goti mm. mguu karudi sawa mm-hmm. mguu ulivyorudi sawa wakataka kunipeleka veta si unajua ujana mm. ah, mi nikakaa nikawa na ile napitapita huku na huku mm. sijaenda VETA, sijaenda popote mm-hmm. Basi dakika ya mwisho, unajua mtoto mtundu, familia kwanza wanaona ah, tumwache atafunzwa nauli na ulimwengu mm. Basi mimi dakika ya mwisho na mimi nikaona hapa sasa atakuwa mgeni wa nani mm. Basi mimi nikaanza kutafuta maisha, nimetafuta maisha sana sana kama, kama mara ya kwanza nilitoka nyumbani nikaenda Bukoba mjini mm. nikaenda kuna kiwanda cha Vic Fish mm. kiko Nyamkazi pale mimi nimekuta nilikuwa upande wa barafu mm. nimefanya pale kazi kama miezi mitatu ela ikawa bado kidogo ikabidi kuna jamaa moja ni mtu wa Mwanza mm. anaitwa watu wa Bukoba Bukoba mjini Nyakanyasi Migela Mafumbo mm. wanamjua anaitwa Doto Rushamba Ndege mm. Rushamba Ndege alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana mm sababu yeye alikuwa na mitumbu yake ya kuvua samaki. Basi akawa mimi amenipeleka pale, mimi nikaa katika upande wa kufanyeje wavuvi wa kijana samaki, mm. mimi napima zile samaki na zi ice katika friji. Mm -hmm. Kweli hela mimi nikawa napata hela, napata hela lakini penye lezi kujue kuna fitina. Ndio. Sasa siku moja nikaugua. Mm. Kabla ya fitina nikaugua. Nikaugua macho yangu haya. Doto ndo aligalamika nauli ya kunipeleka nyumbani -hmm. Doto ndo aligalamika mpaka matibabu yangu ya macho mpaka napona na nikarudi kazini kwake. Nilivyorudi kuna kijana mwingine alikuwa amemtoa Mwanza, rafiki yake nahisi mm. huyo mm. na, ah, nilivyochukua ule ufunguo wa friji ule mm. mimi si niliufanyaje, yule kijana akawa ameuchukua, amechukua samaki kilo kumi na tano mm. akauza. Doto alivyokuja nilivyomwelezea akaona tulikuwa tunaenda sawa mm. lakini sasa upande wa pili yule ni kama ndugu yake afu mimi mtu akofika na maana anamsikiliza yule kuzidi mimi mm. alafu sijakana kipindi kirefu zaidi mimi kunijua kuni, kuni vizuri mm. akawa amenipiga chini kunipiga chini kazi mimi nikaacha pale nitaenda wapi moja kwa moja kuna rafiki yangu moja nimesoma naye anaitwa Evans Stefan sasa hivi yuko Mwanza pale mm. anaendesha bodaboda yake mhm. babake mdogo alikuwa fundi fundi ujenzi nikatoka site ya kwenda Karagwe akanipigia simu tukaenda kala, kala, Karagwe huko mm-hmm. Karagwe nimepiga hela kweli za ufundi unazijua unazi, mm. nimekaa kule nice miezi sita yeah. tukarudi nyumbani nilivyorudi nyumbani sasa maisha ya nyumbani nitaishi vipi hapa sina kazi maalum ikabidi yule yule Evans akanambia ndugu yangu jobu kwa mjini tuishi pamoja mm. kweli ah, huyu ambaye yule wa, wa, wa mwanzo tumeshaachana mm. huyu mm. wa pili ambaye nimesoma naye kama rafiki yangu fika kindakindaki daftari be, be, be, begi moja da, daftari wote yani daftari zote tutatumia be, e, begi begi moja mm-hmm. kweli mimi nika nikakaa naye kukaa naye tukawa tunatafuta kazi tunatafuta kazi maisha yakawa magumu kurudi nyumbani hamna naye maisha yamekuwa magumu ikabidi sasa kuna kiwanda cha Bunena Water mm. tukaenda pale kuomba kazi mm. tumeenda kuomba kazi ilikuwa kama saa kumi hivi tumekula tumemaliza jioni tukatembea mpaka pale kiwandani. Kufika pale tukakuta vijana wanamwaga zege, ah, tukasema hapa ndo penyewe, mm. hapa hapa kazi lazima tupate kazi za ngwe za nguvu hizi mm. ah, lazima tu tufanye tu. pale tukakuta tuka, tuka, tuka vijana pale, nikaulizia mimi injinia, nikaonyeshwa kuonyeshwa injinia yule, nikamwelezea, akanambia kesho asubuhi njoo mm. Bwana mimi bwana niko na njaa afu na sura sura unajua au una hata shilingi 100 alafu malipo 5000. Mm. Da. Wenzangu yani nilivyoambiwa asubuhi njoni, mimi nikaona kama vile akupambazuki saa kumi na moja mi shafika pale namwe na mwenzangu watu bado hawajafika saa mbili washafika pale wanaanza kugawagawa kazi nikamfata yule yule yule yule, yule injinia mm. bwana nimekuja nime, mi ndo yule kijana wa jana ah, umechelewa mdogo wangu ah, mechelewa wakati bro mi nimeamkia hapa asubuhi kabisa mm. kanaambia ah, nafasi hamna yule mdogo yule yangu mm. ndakawa amepata fundi sasa uangalie zari inavyokuja ina, hapo sijaelewa yule mdo... eh, na, na, na kijana mwenzangu mm. ambaye nakaa naye nyumba moja mm. tumewahi wote pale mm. lakini lengo tumfate yule injinia ambayo tumemwona jana Ndiyo. kwa ajili ya kazi ya, ya leo mm. mimi tulivyomwelezea akasema saa mbili kama tumeshafanyeje tushachelewa ukachelewa kumuona na nahisi itakuwa ndo hivyo uh -huh. Sasa mimi natoka na sina hata mia mbili ndani, hamna unga, hamna mogo, hamna tandizi mm. nyumbani naenda kushindia maji kweli, kwa nini sirudi nyumbani? mm. Basi baadaye mwenzangu ndo akafanyeje, akaniita mimi, bwana njoo bwana, mimi nishapata kazi hapa, wewe jitahidi, nenda nyumbani, mimi nitakachokuja nacho hapa mm. jioni tutafanyeje, tutakula. mm -hmm. Sawa bwana, mimi nikageuka, nageuka, Mungu mkubwa, mm. nageuka tu nakaribia kuacha eneo la site mm. injinia mwenyewe ananipigia mruzi mm. mruzi mkubwa sana ah, nikageuka naitwa mimi au mwingine au mwingine ah, naitwa mimi ah, dakika ya mwisho bwana akanifanyia hivi nikamwambia mimi mm. ananiambia ya mimi hey. Eh, na kibegi changu nikagoza nilikimbia kufika pale namu mkuu mm-hmm. kufika pale namu kumshafika kanambia naonekana wewe unafahamu kufanya kazi. Mwili wako kwanza wewe ni wa kazi. Mm. Sasa hapa nataka kuna kifusi kiko kule nyuma huku walikuwa wamechimba tank ya vioo. Mm. Akaniambia kuna kifusi kiko kule nyuma nataka kile ukisambaze. Ila unajua bei hapa nikwambia hapana. kanaambia ni 5000. Ile 5000 tunalipa Jumamosi. Mm. Tunalipa Jumamosi. Eh, kaona Juma Jumatano. Juma Alhamisi, Ijumaa. elfu tano kwa wiki au kwa siku? elfu tano yani elfu tano kwa siku, ila malipo yao ni Jumamosi, na maana kama Jumamosi ni shilingi elfu thelathini ya fundi kibarua. Ndio sipewi kwamba elfu tano nafanya kazi napewa hapo hapo, mm. Aa, ah, inaandikiwa kwenye kitabu. Jumamosi ndio ndo wanajumlisha ile Ka, siku nini, siku nini nilizofanya ndio mm. napewa changu. mm -hmm. Basi sawa, mi nikakubali. Kamuuliza mcha, chakula cha mchana napata eh, shingapi? nikaambiwa kipindi hicho ilikuwa ni shilingi mia nane mm. ugali ubwabwa mchele elfu moja mm. kwa basi mi nitakula ubwabwa mm. chai hapo kikombe shilingi mia mm. andazi mia mm. ah, kapiga mahesabu nikaona hata kama natumia elfu moja na mia tano mm. inakuwa sawa na, na, nabaki na elfu tatu na mia na mia tano mm-hmm. nilichofanya pale kweli nikafanya kazi siku ya kwanza nikala mchana pale nikaondoka zangu nyumbani Alhamisi nikafanya kazi nikaondoka nyumbani, Ijumaa nikafanya kazi nikaondoka nyumbani. Sasa kadiri ninavyofanya kazi na juhudi zangu mimi, yule injinia akatokea kunipenda mimi mm. akanielewa sana yule injinia. Sasa akanitoa upande wa usaidizi, sasa akanipeleka ustokipa mm Asiona hela inavyokuja hapo hela ikapanda. Ah, hela sikapanda, nikaanza kukamata shilingi 8000. kwa siku eh, nikapewa na pikipiki Sanero mpya kila matirio mimi nafuata mimi mjini. Kujituma Eh, eh, kwenye kazi zangu. Mm. Kila matirio nafuata mimi. Mhm. Mm Muda wa, wa weekend mimi. Kila kitu. Au unapewa hela kawaida Ah ah. Mafuta napewa karatasi. Mm. Naenda sheli tiro mafuta narudi ila hela za matirio Mm. Mimi naondoka na gari. Mhm. Mm Simenti, nondo, waya meshi, bending waya, bomba, mm. PCV hizo. Mm na nakuja na, nakuja navyo mpaka store, anapiga mahesabu tu, tunaenda sawa mm-hmm. kweli hili kazi ilifanyika vizuri, si, unajua ujana mm. ah, ushapata usha, sehemu ya hela mm. ah, ni bata tu mm. ni bata tu, ni bata tu. Sasa nikajisahau mimi, mtu wa bata tu, mtu wa bata tu. Kumbe ile kazi inavyozidi kuondoka ndivyo na mimi muda unavyozidi kwenda, na sasa kazi zina, zinaisha mm -hmm. na kuja kujielewa mm. ile kazi imeisha ndio unastuka ndio unastuka hapa sina kitu ukiwa na akiba kiasi gani hapo mimi nilikuwa na laki mbili tu tu kazi imekwisha kazi inaisha uh-huh. ila yule injinia mm. alikuwa wa, wa, waliojenga ile kile kiwanda cha bunena Water mm. walikuwa wametoka wa, wa, wa Morogoro mm. ilikuwa ili ni kama ilikuwa ni jeshi mm. ilikuwa ni jeshi sasa alikuwa anaitwa Pasco mm. kanaambia Rashidi, eh, hii pikipiki mimi nataka tafuta mteja tuuze, mm. takuachia kiasi cha pesa fulani mm. au nikuachie wewe unanipa una marejesho, kwa sababu ilikuwa yake mm. Kapiga piga nikaona kuniachia pikipiki mimi ah, naogopa na, na kufungwa mm. Unaweza kuniachia pikipiki afu mazingira ambayo unakaa siamini, kwa sababu pikipiki nilikuwa silazi nyumbani mm. Pikipiki nilikuwa nailaza Nyamkazi mm likuwepo kijiwe cha bodaboda jioni wanalaza wana pale pikipiki mm-hmm. basi nikamwambia bosi tuuze kweli mi nikatafuta mteja ile pikipiki ameuza milioni moja laki saba akanambia Rashidi mimi sina cha kukupa kazi imeisha salama hatujagombana hatujazulana ila ikitoka kazi nyingine mm. wewe nitakupigia simu alinipa lakizo tatu, tatu. ziada ziada nje ya kazi nje ya kazi uh-huh kwenye kukabidhi ile ile nyumba wafanyakazi bora nilikuwemo mm-hmm. nilikuwemo sasa tukapewa zawadi pale tulipewa kama laki laki tulikuwa watu kama sita mm. O, wa, wa, wafanyakazi bora mm. kile kiwanda kilikuwa mwenye kiwanda ni mapadri alikuwa padri mmoja hapo bunena mm. sasa kina kiko kwenye grupu la masista mm. kwa sasa watu wa kutuma maombi pale kwenda kufanya kazi pale ni wale wa kristo Mm. Sasa mimi nitatuma vipi barua ya maombi pale? Naitwa Rashidi. Naitwa Rashidi Juma Saleh. Uh-huh. Alisimamia hicho kitu injinia kabla hajaondoka lakini ilishindikana. Ili wewe uendelee. Ili na mimi niendelee ni, ni, ni pale pale kufanya kazi. Mm. Ilishindikana. Basi kwa sababu ya ujana mm. ile hela mimi sikujua nifanyie mipango gani. Mimi ikawa ni hela sijajua kutoa elfu tano elfu tano elfu tatu elfu mbili shingapi mm. ikaisha. Ilivyoisha nikakaa sijui kunyoa mm. mwenzangu mmoja akaja rafiki yangu mmoja kanambia kwani sasa mpaka sasa hivi una fani gani nikamwambia mimi sina fani bwana mm. sasa mm. wewe unaishishi vipi hapa mjini nikamwambia mipango ya Mwenyezi Mungu tunapata 200 400 mjini wapi Bukoba mjini hiyo bado mm -hmm. Jio, babu jiongeze babu umri unaenda huu mm. alikuwa ana, ana saluni mm. basi ndo akaanza kunipeleka saluni kwake asubuhi mm. naamka niko pale akiwa nanyoa mimi naona wakija watoto kwanza kanifundisha jinsi ya kushika mashine kunyoa kaanza kunyoa wale wale watoto na nanyoa watoto nyoa watoto kadi ninavyoendelea na yani kitu kama nimekipenda kwa sababu ya shida nimekipenda kile kitu kwa sababu nikiamka saa mbili nikaenda pale saa nne tunafunga labda nitakuwa na shilingi elfu tatu nakula pale pale silipi kodi silipi maji ah, nikaona ni nyingi nikapenda ile kazi basi bwana nikanyoa kunyoa nikawa mtu mmoja mzuri sana nimenyoa huyo huyo mwenyewe rafiki yake ndo akaja kutafuta kinyozi wa kumsaidia saluni mm. alikuwa anaitwa najim wa uswahilini bukoba mjini uswahilini ukiingia stendi tu kaulize uswahilini tu hiyo hapo mm. akanichukua yule najim najimu bosi wake alikuwa amefungua baba shop mm. saluni ya baba shop ya kisasa, sijawahi si masaji sijui skrabu sijawahi mi viona kuna mtu nimeenda pale bwana mtu kanyoa mi mwenyewe nikajipendekeza ile nanili ya kuondoa ndevu ishaisahau kidogo kwa sababu ni muda inaitwaje ile magic yeah. ya kuondoa ndevu mm. bila mashine wala wembe bwana mtu sini nikampiga nayo kama poda hivi nikampaka salafu nikaanza kama kumsugua sugua si nikamchubua mzee mwenzangu usiji si kajua skrabu bwana <laughs> ngozi kachubuka ngozi ali hey, eh, vidonda hapa vikampata eh. alivyonichukua yule bosi wake alikuwa ni diwani mm. wakata nahisi ni nanili hapa wana kitoka kibeta mm. kibeta kwa kwa ndani mm. alikuwa diwani wa kibeta kwa ndani huko yule mtu nimefanya naye kazi. Sasa pale ikawa hela sio kila siku mm. tukawa tunalipa kwa mwezi shilingi elfu sitini mm. na akanipangia chumba mm-hmm. akanipangia chumba nikafanya pale kazi nahisi miezi kama sita mm. baadaye sasa ndani ya miezi sita mimi mdogo wangu mmoja yuko kama mm. kanipigia simu bro uko wapi nikamwambia niko niko nyumbani basi bana mdogo wangu mimi alivyonipigia simu bwana njoo kama kwa sababu mimi nataka nitoke jo ulinde nini mazingira yangu hapa kila kitu kuna kijiwe cha pikipiki hapa mimi nitakuachia ah, sasa nikapiga mahesabu elfu sitini kwa mwezi hapa ah, hela mna bana hapa mdogo wangu kule anaenda kuniachia kijiwe mm. mdogo wangu ujue mm. ndo nataka aniachie kijiwe mimi ah, kabidi bana mi nipande gari moja kwa moja mpaka kama kama nimeingia usiku simu nayo sina salio mm. nikakaa baadaye mtu anapita msale mwema nikamwomba akanisaidia simu yake nikaongea na mdogo wangu nikamwelekeza nilipo akaja akanipokea mm. mifika pale kama nikaona ah, haya mazingira mbona siyajui ah, yashanichanganya tena sasa mm. narudi wapi mi mtoto wa watu huku tena huku hivi mi nikae na mdogo wangu eti aniachie hela pale mezani da nikaona ah, siwezi bwana mm. lakini kimoyomoyo siwezi bwana ndio tuikaja lakini mi nafani kwa nini nakaakaa hivi mimi, mimi, ni kinyozi mm. nikamwambia dogo mimi na, nafahamu kunyoa mm. em wewe si mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mazingira haya mm. basi nitafutia hata saluni moja kuna saluni ni pale uniombee kazi alafu nitakuwa na napiga huko afu mimi nikiwa naangalia mazingira yako ya kazi ambazo ume, mm. ah dogo bro naomba tulia sehemu moja kama unaamua kutulia na mimi tulia na na mimi kama utaki utaangalia utaratibu wako mwingine mm. ah, naomba basi sawa mimi sikuongea sikujali sasa kawa anarudi amelewa sasa mm juma tisa umelala unasikia unagugongewa ngenge ngenge nikamkasha chini kwanza nikamwelekeza dogo vitu unavyovifanya mimi nimevipitia Yaani mimi nimevipitia vyote hivi mm. ila mpaka sasa hivi hem tuangalie nyuma mama huku jinsi jinsi ya kuja kumsaidia kwa sababu mimi ndo wa kwanza ananifuata yeye wa pili sasa mm. ah, dogo aelewi mimi ni kwa mtu kujichanganya sibagui sifanyeji naongea na kila mmoja hapa pembeni ubaba kwenye nyumba pembeni kwa mbele ilikuwepo gereji ya pikipiki mm. basi kwa hiyo mi nikawa naenda na, na pale nakaa mm. nimekaa siku ya kwanza nimekaa siku ya pili nimekaa siku ya tatu nimekaa siku ya nne sasa kuna mkaka mmoja hivi nikawa napiga naye stori mm. akanambia kwani wewe ni kinyozi nikamwambia hey. Eh, lakini nishamwambia kwamba mimi nilikotoka huko kote kwa mimi ni kinyozi mm. nataka nipate saluni ah akanambia da, na mdogo wangu bwana msanii mm. anakaa Dar es Salaam huko mm. show zake anaenda kupiga Koko Bichi, si wanaenda si kupiga Mlimani Site mm. si wanaenda kupiga wapi huko Kigamboni. Ah, nikaona kanipeleka Dar es Salaam. <laughs> Dar es Salaam mimi nakuwa ninaiona kwenye TV. Yeah. Hmm. Ah, nikasema huko ndo penyewe babu. Ndio. Nikamwambia basi ana saluni, akaniambia anayo, alafu pale ana mtu wa kufanyaje, wa kumwacha yeye kuna mtu kuna, kuna kijana alikuwa amemwajiri sijui alivyotoka kauza tv kauza redio mm. kakimbia mm. do kaona huo mtihani lakini bro ukienda huko utakomaa na kazi kweli dogo sake anipigia simu kwamba umemuibia mm. nikamwambia bro siwezi nikakufelisha nika mm. kweli nikamwambia siwezi mm. da basi sawa nitaongea naye kweli jioni dogo akaongea naye kuongea naye mimi niko nyumbani si hapo sasa bro sina simu hapo mm. hapo mm. mimi sina simu hapo mm. simu shauza hapo mm. sina simu asubuhi akaamka na mimi nikamfuata pale sasa mm. mpata kanaambia ah, dogo bwana mimi nimeoni nimeongea naye mm. kwa hiyo na wewe ongea naye kweli dogo nikaongea naye <laughs> sauti mbona kama ya mtoto mdogo huyu ah. nikamwambia kweli huyu ana vitu vyambaye anavisema na baba, baba, baba shop mm. alafu da nikasema mi nitaenda huko huko kama kama game likifeli wajomba zangu si wako da mm. siwezi kufeli hata mimi mm-hmm. ah, siku ya kwanza siku ya pili basi tuma nauli si, si mtu msanii tajiri ana hela bwana mm. tumie nauli eh. Hmm. nauli kaja kutuma nauli katuma shilingi elfu ishiri na mbili sasa nikakaa natuma ishiri na mbili nauli nikaulizia nikaambiwa elfu arobaini na tano kutoka kama mjini kuja mpaka dar es salaam da nikaona huo mtihani sapa ishafeli da hapa ni ishirini na tatu naondokaje nikampigia simu tena kanaambia sasa hivi sina hela subiria ndani ya siku tatu mi nitakutumia uje ila mimi sina hela na nawe mwenyewe ongezea uko uje mm. tajiri gani ambaye anasema mtu msanii ana hela alafu niongezee nauli yangu mimi kule vipi lakini kaona dar es salaam sijui acha niondoke yule jamaa kakake alinipa nayo hela hiyo kama saa mbili za usiku nikamwambia kesho asubuhi mi nafanyaje namka nimefanyaje nimeondoka simu sina nafanyaje kachukua karatasi kaniandikia namba, namba zake dogo huyo kwenye karatasi kumbe dogo naye simu ana eh. na hiyo saluni ambaye anaisemea wanashea watoto hawa mmoja alikuwa anaosha magari hapo ubungo anaitwa James JRA ndio wamechangachanga, wametafuta frame ya shilingi elfu ishirini sijui ishirini na tano wameweka mashine moja, kiti kimoja, kitambaa cha kufunga mteja kunyoa ni kimoja. uh Wana yule mwosha magari alali, alali, alali pale mm. huyu dogo kumbe analala umo umo saluni huyo ambaye ndo bosi mwenyewe. Ehe, ndo bosi ndo msanii huyo. Mm. Basi bwana, mimi nampigia, naanza safari, nikaamka saa kumi na moja mpaka mm. stendi, kama hamna mtu basi zinaanza kuondoka ni shilingi elfu arobaini na tano mm. nikatoka nikaenda barabara kuu ya kuja Dar es Salaam mm. kuna sheli kwa mbele sile sheli sile kwa sheli gani shaisau hata jina mm. nikatulia pale nimetulia pale kumbe kuna wale wasafirisha mizigo madalali wasafirisha wa, wa, mizigo wale mm. ndo mmoja akaniona aliponiona akanifuata na kibegi changu bwana vipi safi safari ya wapi nikamwambia hapa Dar es Salaam naweza kupata fuso au gari kubwa hizi Scania mm akanambia hey, eh, una shilingi ngapi? nikamwambia hapa na ishirini na mbili tu sina hata mia mbili sina hata mia tano ila taa wakikubali hata elfu kumi na tano we mwenyewe utabaki na elfu tano mimi nitabaki na elfu mbili ya kula nje mimi najua sasa dar es salaam ni kama kutoka kaama kwenda bukoba siku moja unafanyeje unafika mapema mapema akanambia ah, hawezi kukubali kasemesha gari la kwanza wakakataa gari la pili wakataa kama mungu ikaja noa ina wanajeshi walikuwa wanaenda tanga mm. wako wanne mm. wanaenda si kwenye kozi gani mm. wanakunywa mafuta pale sheli yule dalali akaenda kusalimiana si wanafahamiana mimi bwana uswahilini bwana mimi msijui mambo ya mjini mjini mm. akawaelekeza ile noa wakaniita bwana ndio wapi kusema dar es salaam wakanioji kwa nani kaelezea kwa wangu anaishi wapi mm. nikamwambia mjomba eh, mjomba anaishi Ubungo mm. Ubungo eh, kumbe Ubungo kubwa bana mm. Mimi nilivyotaja Ubungo, Ubungo stendi mimi nikajua hapo penye ndo penyewe ndo penyewe pale pale mm. Ah, Ubungo pale pale, ngambia Ubungo pale pale, wakanitajia sasa mm. kuna tip top, kuna sijui urafiki sijui mm. kuna kibo mm. sina napopajua pote huko mimi mm. lakini mimi nakubali eh, eh, eh, eh. Ah, basi twende una shilingi ngapi nikasema na elfu ishirini na, mbili na mbili tu mm. ah, sikusikia mtu mata mmoja anasema nipe hizo hela mm. yule dalali walimpa wenyewe shilingi elfu tano mm. mimi hela yangu ishirini na mbili kaka wapi mfukoni mm. nikaingia kwenye gari kama saa tatu hivi asubuhi mm. saa kumi na mbili tu tunaitafuta Singida ah, mbona tumetembea muda mwingi hatufiki da nafika Singida najua ndo daa hilo da nikaona kibao Singida ah. Ah. Singida kumbe wakala mafuta tena pale, hakuna sijala, sijafanya kitu chochote Tumekuja kufika Dodoma, mimi tunafika Dodoma, mimi najua ndo Dar es Salaam Tunashuka hotelini kwenda kula, tunaingia hotelini, ndo mzee mmoja mkaribishaji pale hotelini ana nikasikia kwa anaongea karibu Dodoma, karibu Dodoma, hoteli nzuri, hoteli nzuri. Ah, Dar es Salaam bado mbona kama saa hii usiku eh? Sasa Dar es Salaam Dodoma inafanana hivi, taa zinawaka. Dar es Salaam nafanya niko lakini, kwa sababu mimi mwana mwanaume, acha tu nitembee Dar es Salaam. Mm. Kweli tukaenda hotelini, wale wanajeshi wale wanne mm. wakanunulia chakula mmoja alikuwa ana chupa za waini ndani anakunywa waliobaki wote nahisi walikuwa ni kama walokole tukala tukamaliza kanunulia maji unatumia nini nikamwambia maji yanatosha tukaingia ndani kuingia ndani wakaulizia morogoro tunaweza tukaingia kama saa ngapi huyu akasema da morogoro tunaweza tukaingia kama saa saba saa nane eh, tena tena bado kuna morogoro Ah, hii kazi <laughs> Morogoro tena bado ah. Dar es Salaam. Saa saba tunaingia Morogoro, Dar es Salaam tunaingia saa ngapi? Eh. Ah, dakika ya mwisho tukapanda gari kweli, tukatembea. Uh mhm. -huh. Saa saba kweli tunaingia Morogoro. Msamvu pale. Mm. Tukaingia sheli, tulala pale. Mm. Tukalala pale. Tukashuka kwenye kwenye gari kwanza, gari kulikuwa katika usalama, ilikuwepo hoteli. Mm. Kweli wakanibeba na mimi. Mm. Wakanilipia chumba, nikalala wakajua sasa wale wengine wahudumu wengine na mi nimevaa kiraia mm. sasa wakaanza kama wakanita na mimi poti poti poti poti afu mimi sinajua sasa mi poti poti mi sijui hata poti maana yake ni nini mi nikakunja nikaenda kangalia chumbani kwangu mimi nikalala asubuhi tunaamka ilibidi wabadilishe taili za nyuma mbili mm. tukashuka chini pale boneni kuwepo gere gereji mm. sasa mmoja akanambia weka hapo huyo fundi, ukimaliza njoo naye kwenye gari hili hapo saa mbili kama asubuhi, mm. njoo naye pale, ukija naye kwenye gari mwache kwenye gari ulipolala jana, ne, nenda pale unywe chai, ukimaliza mm. wai tunatembea tena. Mm -hmm. Ah, nikamwambia basi sawa. Nimekaa na huyu fundi, naona amali fundi gere gere gere huyu amalizi ile kazi nikamtia mkwaro ya babu tuko nje ya muda bana saka akastuka huyu naye poti huyu poti huyu ngoja akawai kabeba spana na spana zile spare zake tukaenda pale kwenye gari nikamwonyesha inabidi ufungue hii ufungue hii uweke na hii na hii na hii mm. alafu mm. mi nikawai kunywa chai mm. kanywa chai na kuja kurudi alikuwa ashamaliza kazi wakampela yake tukaingia tena kwenye kwenye kwenye, kwenye gari mm. tembea mwendo hiyo saa tatu hiyo tembea mwendo hiyo morogoro hiyo tembea mwendo huo nikaja kustukia mimi niko Chalinze mm. mimi nikajua cha, tunafika cha Chalinze pacha ya kwenda Bagamoyo hii mm. tuka tukakunja pacha ya kwenda Bagamoyo mm. nika hapa pembeni wanauza machenza machungwa sasa naangalia vijumba vinne flame sita flame si unajua Chalinze ilivyokaa kishamba shamba mm. hii ndio Dar es Salaam baadaye nakuja kibao Chalinze <laughs> eh ah! bwana namuona kama anachanganyikiwa hivi washaniuza shapotea tuliwezeka chachalize sasa nikaona mm, na kwenda huko sio nikuwa na namba ya mjomba mjombangu mmoja mm. anakaa Riverside Makoka mm. nika, nikaomba simu yule poti moja nikampigia jomba shikamoo Unasikia wasikii? mmoja ninaye wa poti moja ninaye pale mm. nikaomba simu nikampigia jomba shikamoo maraba sijampa taarifa kwa mimi nakuja da mm. lakini baada ya kufika Chalinze mimi ndo nikampa taarifa mm. jomba mimi nimefika niko Chalinze hapa nakuja da huko mm. akaniambia da nakuja dae karibu mwanangu sasa kama uko chalinzi hapa utafika huku kama saa mbili au saa moja mm. eh, kuangalia muda naona kama saa nane eh, hiyo saa kumi na mbili tunafanyaje sasa hiyo saa mbili mm. eh, kwa hiyo kwa hiyo wakati unapiga simu au kupiga kuhisi kwamba mjomba au kumwambia mjomba nahisi napotea huko. Ah. ah. Ila ulijitambua. Yaani, eh, kwamba mjomba mimi nakuja nimefika Chalinze kuja da. Ili umsikie maana. Nisikie eh kwamba mm, mbona ushapotea? <laughs> Umeelewa hiyo eh? eh? Mbona ushapotea? Mimi sikutaka nimpe direct mjomba na kuja da. Hata eh. ataniuliza uko sehemu gani? Mm. Mambo yatakuwa mengi. Mm. Mjomba mimi na nakuja da nimefika Chalinze. Eh eh. Da ukutafika kama saa mbili za moja moja mm. e, sasa shida inakuja moja wale wanaenda tanga mm. lazima waniache chalinze mm. Ah, nikaona hapa sasa hapa na ishirini mbili yangu hapo waka, wakaanza kuniambia simu sina mm. mmoja mm. akachukua namba yake akaniandikia mm. chakula hapo nishakula saa nane hiyo anaambia basi lisubiri hapa litakuja basi za kutoka Tanga kuja kuja kuja da mm. utapanda hilo ilikuwa F, elfu tano kama sio elfu tano elfu nane poti moja akachukua shilingi elfu kumi akanipa Mm. Poti wa pili dereva akachukua shilingi elfu tano akanipa kumi na tano kumi na tano na ishirini na mbili yangu bado haijaguswa kumkumbuka hapo mm. thelathini na saba eh. thelathini na saba nafanya sasa hapo nikampigia yule kijana mm. hapatikani kabla ma, mapoti sijaachana nao piga mara pili hapatikani ah, nikasema kwa sababu nshawasiliana na, mjomba na, na, na mjomba mjomba hawezi kulala mjomba ni mama bwana halali bwana mwanae kumbe nasana naye na tayari kashapiga nyumbani bwana mtoto wenu anakuja da mm-hmm. ni kweli ah utasema si habari hatuna mm-hmm. akakata simu yake nikakaa basi la kwanza likapita mm. Ye, eh. eh, sasa hii basi mimi nyingine basi la pili likapita nikaona Costa mm. Costa ilikuwa imeandika Msata nahisi Msata Mkata nikaulizia nauli pale nikapanda ile nikaambia shilingi elfu nane mm. ingia kwenye gari kamle we tembea tembea tembea tembea tembea tembea tembea tembea tembea tembea mara mlandizi mlandizi ndo dar es salaam bora tufiki tembea tembea tembea tembea mara kibano dar es salaam hatufiki tembea tembea tembea tembea ah nikaja kustukia stendi ya mbezi mm. ambao sasa hivi ndio stendi mpya sahihi ya zamani ya zamani ndio vile vikosta vilikuwa vile vinafikia pale mm. alafu sasa kwa chini yake ndio kuna stendi ya magari ya, ya, kinye, ya Kinyerezi mm. Ehe. nimeshuka pale saa mbili mbili taa zishawaka mjini ah. nipande gari gani mm-hmm. sina simu nifanyeje nikaka nikasema mjomba alivyokuwa akija nyumbani akiulizia kwamba Dar es Salaam unayemuulizia ndiye anayekuibia huyo huyo uh-huh. sio mzee, sio mtoto, sio kijana, unayemuulizia njia ndio anayekuibia huyo huyo. Ah. Wote ukiangalia unaona wezi wote. Kwanza sio wezi hmm. mjini bwana, kila mmoja Dar es Salaam iache ndugu yako anaweza kuwa yuko hapa hata mwezi uendi kumwangalia mm. kila mtu anaamka na mishemishe zake yaani anaamka na mishemishe zake mm. ah kila mmoja yuko yuko yuko kivyake, mtu anamkoa mwenzie, lakini hakuna kuangalia. Mtu anapigwa ngumi pale, watu wanapita tu, hakuna kumwangalia mwenzie. Kwa hiyo mimi ile nikawa kama huku, nikaona kama makonda wawili kwa wanagombana pale pale, lakini watu hawana shobo nao mm. Ah, ni watu gani? Watu watakuja kuuana wale wale wale, watakuja kuuana wale mm. Bwana hawaji kwa kumba kugombelezea, bwana cheni acheni mm. ah, hali sasa ikabadilika zaidi. Sasa nikawaza nini kilichonita Dar es Salaam. Mm. Baadaye kama dakika kumi na tano hivi kuna kijana alikuwa anapita ana kibegi kampata bro samani bila samani kwambia bwana mi natokea mkoani ila naweza kupata gari ambayo naweza likanipeleka ubungo mm. anaambia ubungo eh. anaambia ubungo njo mm. nikashuka naye chini kwenye mastendi ya magari ya kwenda kinyerezi mm. akanipandisha tena kuna kidaraja nikapanda naye mm. nikaja kutokea njia panda ya wapi hii ya kwenda mada ya kwenda goba Mm-hmm. Ushaijua njia hiyo? Ehe, ndo pale tukasimama ikaja daradara. Mm-hmm. Moja kwa moja Ubungo ndo, ndo daraja hili linatengenezwa. Kumbuka flyover. Flyover. Mm-hmm. Ubungo alikuwepo daraja unali, unalizunguka kama mara 200 hivi. Mm. -hmm. Unalizunguka we, unaanza huko unalizunguka ili uvuke ngambo ya pili. Mm. -hmm. Imezunguka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu nikasema sasa kila nikizunguka naona wao wa, wa, wa, wa, wa, ni mtu kafunga kitambaa hivi, mara amefanya hivi, ma, ma, mara mwingine kudo, kudo, kudondoka dondoki, kusimama asimami, kukaa kai. Hawa watu gani hawa tena hapa hapa? Mbona kama nimeyakanyaga hapa jamani, hapa hapa sasa sina habari na mjomba mm. yule ambaye ananiita, napiga simu haipatikani. Dakika mm. mwisho bwana tunamaliza ile Ubungo, ananiambia Ubungo ile, ila kuingia unaingia una, unaingia mle, nikamwambia yeye eh. ah, mle lazima ulipe mia tano kama unaingia, nahisi ni mia mbili kama sio mia mbili kwa mia tano kwenye gari, ila kawaida mia mbili basi mm-hmm. Yani huko kote nishatoka sasa, nataka niingie Ubungo ndani, stendi ndani mm. pale getini lazima nilipe hela mm. si ilikuwa mia tano si mia mbili mia mbili mm. nikamwambia basi mi nitakulipia yeye akakwambia mimi namwambia yule kwanza tuingie wote mle ndani na yeye si ndo ana simu ina maana yule mtu ambaye nitamwomba simu yake nitaweka vocha ampigia mwambie bwana mtu wako ninaye ubungo njoo hapa tuko sehemu fulani ili huyu aje kunipokea ajui umekuja na magari moja kwa ajui eh, eh, eh, umeona kweli jamaa yule aja ajaongea tena wala kuleta kompleni nikaingia naye mpaka ubungo nikamnulia vocha shilingi elfu moja akaweka kumpiga yule kijana anapatikana. Ah, sasa sauti kaja, huyu niliongea naye tajiri, mbona sio sauti yake ya huyu ambaye naongea naye sasa hivi? Ah. Kumbe tajiri naye anamuomba simu mwenzie huyu ambaye wanashia wa, wa, wa, wa, wanashia kisaluni hichi. Yaani kama mimi nilivyokuja mjini labda na mwenzangu tume tunaanza maisha tunapanga geto, tunatafuta wazo bwana tufanyeje hapa tufungue kisaluni, tuchangie hela wetu wa sabini na huyu sabini tufungue mtaji fulani mm. basi kuja ah, mi nikajua ndo yule tajiri mm. kanipokea kachukua begi langu bwana yule yule sasa nimeachana naye mm. mpaka ubungu msaada wake wote nikashukuru sana nikabaki na huyo sasa tajiri mm. haya tuende nyumbani kanirudisha tena kwenye basi tulia kwenye basi hapa kwanza mi nimalizia kuosha magari hapo tunaitafuta saa nne saa tano za usiku sio mchana za usiku akaenda kwenye basi moja akanambia tulia humu kwanza mi nimalizia hii kazi tutaenda nyumbani ah, kazi gani tena ndugu yangu kanaambia njoo kwanza sasa kila akinizungusha kwenye mabasi, si unajua Ubungo mabasi kipindi kipi kipindi hicho mabasi afu nini usiku, yamepanga foleni, utatembea kutoka ukuta enda ukuta enda ukuta enda. Sasa ile population mimi ya watu kila ukiona mtu mara mwingine kama anasinzia kusinzia sinzii kukaa kulala alali kunyanyuka nyanyuki ile hali mimi mimi bangi sio kwamba sijawahi kuiona nishawahi kuiona na na mtu anavuta nikaambiwa ile bangi lakini mimi sijawahi tumia ila sasa nikaja kuiona mtu anavuta bangi hadharani stendi mle mle yani mtu anavuta bangi askari anapita pale mm. alamu hii mbona watu hawatafutwi hawa wakamatwi hawa <laughs> hawa nimeingia wapi tena leo hapa eh. eh? ah! sema hii ndo Dar es Salaam basi nimekaa kwenye kwenye basi mle tumekaa tumekaa tumekaa saa saba saa nane mm, njaa inaniuma nikashuka na hela zangu bwana nataka nila afu nioge tunaondoka saa ngapi akaniambia subiri hapa nakaribia kumaliza kumbe nimwosha magari mm. magari mpaka saa kumi na moja ndo anapanda daradara ya ubungo mpaka pale ma, ma, ma, manzese anashuka kwa mguu mpaka tandale hapa Nyamiela ndo ofisi yao ipo, atakuja ata, pale saluni, atalala pale kwenye kiti saa kumi, kashaondoka kaenda kazini, karudi kazini tena kuosha magari ubungu. Hey, eh, basi bana, mimi nikamwambia basi sawa. Kweli mimi nikaoga, nikalipa shilingi mia tano, nikaenda nikaoga, nikaja nikanunua chakula shilingi elfu mbili na soda yangu nikanywa, kila kitu sawa, nikarudi kwenye basi mm. saa kumi na mbili kasoro anakuja kuniamsha mm. tuondoke lakini kumbuka sijalala hapo sasa hapo yaani kama kunistua tua tuondoke mi niko macho hivi na kibegi changu kapana daradara nakuja tandale sio tandale hii <laughs> tandale sasa hivi mtu ukivaa kiatu hata unapanguza panguza tu tandale atope hii maji mm. yaani maji mabarabara chafu lafle lafle lafle alafu sasa vijumba sasa kama za uswahilini bukoba bukoba mjini huku nyumba za chini chini ah, hii ndo dar es salaam hii Ah, Dar es Salaam mbona mibonga mijengo vitu vitu vingi vingi. Hii ndo Dar hii. Hmm. Ah, basi dakika ya mwisho nikaona nitulie, tukafika tunafika kwenye ile nyumba nikazungushwa kwa nyuma kwa ndani kwenye korido mm. ah, nikaona hapa sasa nimefika hmm. anakuja kumgongea mlango anatoka anatoka saluni kajifunga kitambaa cha saluni kile kile Ah. Kajifunga vipi? Ka yani kita, kitamba kile cha, cha kufunga mtu ukiwa unamnyoa una, una, una, una, una ndo aliamka nacho sasa, kajifunga hivi, amekivaa hivi eh, kanyanyuka hey, eh, kanyanyuka kaja kakufungua mlango wa nyuma kamwangalia mwenzie ah, bwana ushafika ushafika ah, ah, kuniona na mimi ah, bro ushafika nikamwambia eh, shafika mm. mlango kasogezwa naingia najua naingia chumbani kumbe naingia saluni kaona hii hatari hii mm. nikaona labda wamelala huyu kalalaumu kwa sababu alijua nitafika muda ushaenda sasa ngoja labda anisubiri alale umu anisubiri kwa sababu nishafika labda atanipeleka kwake niende nioge nile nilale kwanza ni refresh mwili siku hiyo nikamwambia ndugu zangu nishafika kwanza hapa nimechoka ni kuangalia kioo kimoja kiti ndo hicho kapeti yenyewe kama vile wale waokota matakataka wale naye alienda kuinunua pale ile kapeti aloweka ina matobo matobotobo kibao bah, nikaona siwe tabu, labda kuna nyumba huko mbele bwana, mi nataka nioge hmm. basi hata ndo ya, ya, ya kuoga naye mm. kaenda kumwomba jirani yake maji kaomba kwa jirani, nikaoga nikamaliza, nikabadilisha nguo. Oh, naomba nikapumzike leo, miguu hapo ishavimba huko, hmm. naomba nipumzike leo, kazi tutaanza kesho au jioni kama saa kumi na mbili tutakaa tupange jinsi ya kufanya kazi. Ofisi ndo hii, kaambiwa eh, tajiri tajiri ndo huyu eh, ah, tayari nikasema hapa tayari hapa nshaya kanyaga hapa sasa hapa nimtafute mjomba tena kwa mara nyingine au mm. kimtafuta mjomba itakuwa ngumu na nikinipata mjomba mjomba na familia yake aniongeze mimi mi chakuwa mtu mzima mm. hivi wanaye wanaenda shule mimi naosha vyombo hapa kwake hapa na mke wake kalala pale kweli naingia kilini nikamwambia siendi kuosha vyombo kwa mjomba, kwanza siendi kwa mjomba, pili siendi kwa mtu yoyote, mimi hapa hapa nitakuja kupata kitu mm. Akaenda kuniombea nyumba ya pili ya baba mwenye chumba cha pili, baba mwenye nyumba mm. Akaenda kunio, kuniombea mle ndani kulala. Ah, kwenda mle kulala, ndugu yangu, ni nilichokutana nacho mle kitandani mm. Kitanda hamna, kuna kigodoro, umeona kama kiti changu hichi mm. hichi kikubwa, kigodoro cha hivi kidogo sana yani ukilala ni upande tu, miguu ukipeleka hivi umepeleka kwenye sakafu. Nikalala pale bwana, shida shida. Saa kumi nikaamka, nikamwambia mdogo wangu wewe, eh, ya kwanza inakuja mdogo wangu wewe, eh, hapa hamna hoteli, nataka nile nile nile nile chakula. Anaambia bro, huku Dar es Salaam watu mchana waga awali. Eh? eh, mchana Dar es Salaam hali ngumu watu mchana wali Watu wanakula usiku. Na na, na, na, na usiku uki, pale bondeni kidogo kuna mama mpika maharage na andazi. Pale mtu ndo unachukua maharage yako ya mia tatu, maandazi ya mia mbili, uki, ukiongezea na maji ya mia. Ah, siku imeisha hiyo babu. Ah. <laughs> Mimi aliyezoea kula milo minne mitatu, asubuhi chai, mchana msosi, usiku msosi. Ah, nikaona ah, hapa nimekanyaga. Sasa nikiangalia mazingira sasa, hiki kichochoro, hiki kichochoro, hiki kichochoro, hiki kichochoro, niende wapi? Nianzie wapi? Jioni bwana, kweli nikaenda naye hotelini pale, kachukua maharage ya mia tano mia tano na mandazi matano nikaviangalia nikamwambia tunakunywa chai siku tunakula tena hapa bro hapa ndo tumemaliza nikamwambia haiwezekani wewe kunambia kuniambia hoteli hapa hamna bwana. Uwezi. Uwezi. Tandale hoteli hamna. Akanambia bro, nakwambia je hoteli hamna? Na ni kweli mimi kwa sababu pale Nyamiela hoteli pale sio rahisi kuifahamu kama ni mgeni mpaka uende Mtogole kuna hoteli ya Mama Na na upande huko ndo kuna hoteli. Sasa mimi sina nako kujua. Kila nikitoka nje hivi nikiangalia sura sura zote ngumu. Mm -hmm. Wananishangaa shamba huyo eh, shamba katoka shamba huyo huyo katoka shamba huyo eh, kaja kaja ah, lakini kwa sababu na mimi ni mtu mcheshi sikutaka kujitenga nao kuna jamaa wangu moja siwezi kuwasahau wote walionipokea kwa sababu ilikuwa ni timu kama ya watu kama sita hivi wanapenda kukaa pale maskani nyanyamiela pale wanakaa wanapiga stori jioni hata asubuhi watamka wa, wa, wanakaa pale mtu hawajaenda kwenye shughuli zao mtu anakaa pale wanapiga stori mda wakula watu wanaenda wanakula mm. alikuwepo ugo anaitwa mudi ugo kuna mudi kitambi mm. kuna afsa kila kuna omari alikuwa na saluni pale pale wapo wengi wakina deko wakina nani huyu anauza madawa ya duka asili obama mm. kwao nikawa najenga nao urafiki wale ina maana wale ndo watakuja kunisaidia mimi Mm. Ushapiga mahesabu tayari? Eh, nishapiga mahesabu tayari hapo nishaanza kunyoa lakini kunyoa kwenyewe na elfu moja, elfu mbili. Ukinyoa ukinyoa elfu mbili hapo amri. Hapo ni maji mtindo mmoja. Hapo mchana uli ujue hapo. Maji mtindo mmoja. Nimekaa siku moja bwana nikamwambia bwana tubadilishe biashara. Hivi mm. hatuwezi kupata hela hapa. Una hela hapo? Akaniambia mimi na hela nilikuwa nauza kofia. Sasa nataka nikununue kofia kama kumi kule Kariakoo ni elfu moja moja, ukizungusha humu utauza elfu mbili elfu tatu Ukiuza elfu tatu we mimi niweke elfu na mia tano we baki na, na elfu na mia tano Ukiuza elfu mbili niweke elfu moja elfu moja lete yako yangu kunywa hapo sasa, nataka mimi niache kwa sababu sioni kitu Kweli kaenda kofia, si alizitoa wapi? Kaleta kofia kama kumi na tano. Changamoto inakuja mitaa, naijua mitaa mimi natembea barabara kwa barabara mm. barabara kwa barabara basi eh, mara ya kwanza nikatoka nikapata, mara ya pili sasa bwana, ilikuwa Ijumaa, kaona da hapa sasa, hapa nikitoka hapa lazima nipitie msikiti hapa ni swali mm. na, kofia zangu kwanza, nimuombe Mungu anisaidie aniepushe na majaribu haya, maana majaribu mengi sana, aniepushe kabisa mamangu sijui yuko wapi ajui mwanae yuko wapi mjombangu sijamtafuta sijatafuta nani hapo bado nalala kwa jirani kule bado nipo kwa huyu kijana huyu unalala saluni au kwa jirani tunalala saluni ehe kwa jirani nalala siku moja tu siku moja ah tuendelee ukaenda kuswali eh na kofia zangu Ijumaa nikapita msikitini nikaswali nikamaliza. Mm. Nikaenda kuuza kofia zangu. Uza uza uza uza. Kweli niliuza kama shilingi 10000 ngapi hivi. Nilipata pata vipesa pesa. Narudi sasa mazingira ya kwa feluzi yale yale, hmm. mimi na kofia zangu nikutana na vijana walikuwa wanne, hmm. nakuja na kofia zangu sikanzu kama saa kumi na mbili hivi saa moja moja hmm. Yaani mimi nimekabwa mchana tu. Ah, kumbe wakati kusoma ah. ulivaa kishehe kabisa. Mimi siku siku hiyo nilishinda na kanzu yangu. Mm. Nazunguka na biashara yangu. Kwanza nimeswali, nikamaliza nikaanza kuzunguka na biashara yangu. Narudi nyumbani sasa. Mm. ndio nikapitia njia nikaona ah, si njia hii nikaangalia ramani yangu nikaona huu mnara mimi nikiwa nyumbani kule kuna mnara huko mafyonso unakuwa unauona mm. sasa nikaona na kinjia kile pop kwamba nikitoka na hichi natokea ma. pale pale nyumbani na ni kweli unatokea pale pale ila sasa kukuwa shamba mjomba mjini ya wiki nijua yaani zamani kwamba shamba hili limekuja hili shamba tu na walinikaba kijinga sana wali mimi nilikuwa na yani nilikuwa na wamudu wawili au mmoja lakini timing mm. nakuja kwenye kichochoro hivi na waona wako mbele sasa wawili wakanizunguka mm. wawili ndo wakaja mbele yangu mm. mmoja nikampita mm. wa wapili wa oh, bro vipi mwambia safi mbona mbona hatuonani ume, umeadimika mimi nikageuka <laughs> unani mimi hapa sina tawiki unaambia nimeadimika wapi na wapi mimi na wewe mm. ili nimjue vizuri sasa na yule yule mimi ndiye ni, aliyeniuliza bro vipi mbona umeadimika eh, hatuonani hey, bwana Ndio basi nikupange bro ah, mbona ananishobokea afu mimi simjui mi mgeni kanijua lini huyu kwamba mimi nimeadimika kuja nimsogelee ile nageuka yule wa huku mama yangu <laughs> babu ile roba niliyopigwa hata kama we ni bouncer vipi utoi eh? kwanza nilipigwa roba moja hii akani akanipe alinipiga hii mm. nikaniingilia na kanzu langu kuna kofia zangu huku nyuma akaniwekea kama hichi hapa eh. sasa nikaona hapa sasa mimi mgeni mm. na Dar es Salaam hapa kuna kufa nitapigwa bisibisi nitapigwa visu nitatupwa hapa nikiwa nikiwa nikiwa nikiwa mkaidi ah bwana uoga ulinisaidia mm. lakini katikati kuja kuwa mwoga nishakuwa mkali kidogo sasa kilichokuja kunimaliza kabisa jamaa mmoja alikuja na wembe kanzu yangu kuanzia hapa alivyopeleka ule wembe kuja kufika hapa mguuni sio kanzu tena ishakuwa isha, sanda sasa alichana kutoka hapa mpaka mwisho ilikuwa nyeupe nyeupe ah, Nikona mm, huyu mm, kachana hivi kanzu kabisa hajamwogopa hata mwenyezi mungu huyu anaweza akaniua leo huyu nikasalienda mi mwenyewe mm. wakachukua simu hapo hapo simu nilikuwa nishapata wakachukua kisimu changu wakachukua hela wakachukua na kofia sasa pale kwanza pale kelele sina sasa kwa sababu ni kichocholoni eh? naogopa sasa wakirudi hawa kwanza nilichuchumaa ile roba kama dakika tatu nilivyonyanyuka mdogo mdogo mpaka nyumbani nakuja kufika maskani nakutana na kaka kila nakutana na omari na dogo nawaelezea wakaniuliza waliokukaba unawajua? Nikasema hey, eh, umemjua yupi? Nika point mmoja, wakamjua mm. Ah, kweli baza kila alifanya kazi, alifanya kazi siku hiyo yenyewe mm. Yule kijana alimjua mm. kwa sababu ni vijana wa mtaani kwake, wakati uh -huh. akamfata mpaka ma, ma, mazingira yake anayokaa wenzie wakasema akaenda nyumbani, tukaenda tuka, tuka mpaka kwa mamake mm. Fika kwa mamake akamwelezea, mama akasema ah, alikuwepo lakini katoka anajua vilingi vyake vyote tukaja mpaka kwenye saluni alipokuwa nakaa saluni hayupo tunafika dunia ndogo ndo tunakutana naye pale kumbe kuna sehemu inaitwa dunia ndogo dunia ndogo hata uh-huh. tegeta wanaijua dunia ndogo hiyo uh-huh. basi yeah. kufika pale mlangoni huyu ndo huyu ile nilivyomwona ni mwenyewe sikiwewe ah Bros kamtia kibao, alivyomtia kibao nikasema mimi mnyonge jamani, huyu akipigwa hivi huyu ana grupu lake. Tukimweka mm. ndani huyu, akirudi huyu mimi Dar es Salaam sikai nakufa. Mm. Mimi nakuwa mgeni wa nani? Mm. Nakuwa mgeni wa nani mimi? Mm. Na brother Kira ana hasira ujue hapo. Mm. Ana hasira naye. Mm. Ah, si nikamruka brother Kira. Ah, nikamwambia brother Kira susomo mwenyewe bwana brother so mwenyewe brother bwana. Nikasema so mwenyewe hivyo una akili so mwenyewe. Nikasema brother so mwenyewe. Huku mimi naumia kwenye moyo. Unamhofia tu asije. Eh, asije akanizuru. Ukasema akimshika atampiga atampeleka polisi. Yule atatoka ndo tabia yake. Mm. Akitoka mimi sana kuja kuniu kuniu kuniua sasa. Mm. Mimi bado sijafahamika bado mgeni. Mm. Hem kwanza niache kwanza nizoeleke. Alafu mimi nije nitafutane naye. Mm. Brother kila akamwacha. Tukarudi nyumbani. Lakini kumwacha bado hawakuridhika grupu lake lote, wakasema amna Kuna jamaa moja rafiki yangu sana anaitwa Ugo, anaitwa Mudi Ugoko ndo kuna jamaa moja ya ulinzi shirikishi wakamwona wakamwelezea bwana mdogo wetu amekabwa hivi na hivi na hivi na na mkaba akasema huyo nitamtafuta wewe ndio umekabwa hiyo umetokea mkoani nikamwambia nikamweleza kila kitu akanambia usipate tabu yule mimi namudu mm-hmm. sasa kipindi anatafutwa yule mimi ndo katika harakati zangu hapo nshaka hapo pale pale kwa mbele mimi nanyoa hivi kuna mshikaji mmoja anaitwa juma ngungu designer wa kushona nguo pale pale nyumbani mm. na yeye alikuwa ashakuwa rafiki yangu kwa hiyo kila kila saa nikienda namwambia na naomba mimi nikanunue maji ya kunywa bro maji ushakunywa bado yeye eh, basi mia mbili hiyo kwa hiyo siku moja akaniita pale mm. kuniita pale kuna mdada alikuwa anashona ana, anashona pale akanambia lakini wewe maisha yako yako vipi? Mbona kila siku unakuja kuniomba mia mia wewe kijana wewe? Wewe unachuma ulete nini? Nikamwambia hapana bro. Nikamwelezea nika situation ya maisha yangu. Jinsi ilivyoanza mwanzo mwisho. Ah, kumbe kuna mdada huyu kikamgusa kitu. Mm. Huyu mdada naye kaja hajaolewa. Mm. Kazalishwa mtoto mm. ila kapanga mwenyewe msela. Yaani nilivyoelezea mimi yule huyu akaona huyu kijana ana, ana akili ya kutafuta maisha huyu mi nitaendana naye mm-hmm. basi bwana kwahiyo sasa ikawa sasa mimi pale kwa juma nikawa naenda pale yule mdada tunapiga naye story huyu mdada akitaka labda kwenda kuchukua vitu dukani lazima anipitie mimi anaitwa mariam lazima nipitie mimi katika kunipitia bwana mimi sindo pale mi stari mi stari sina kitu hapo ujue sina kitu na mdada ndo kalipa chumba analala chini. Mistari kanielewa, kunielewa kaniambia, unajua mimi, sina kitu. Mimi sina kitu hapa. Nikamwambia una kitu eh. Nikaenda siku moja kwanza kulala kwake. Bado mimi nalala saluni. Kanita nini niende kulala kwake. Nimeenda kulala kulala kwake pale. Ah. Akanambia ah, kila okay, ujue hapa ndio umekuja mazima hapa. Anapa yaani siku natoka hapo unarudi kule. Mimi na wewe tunaachana. Hapa mimi na wewe tunaanza maisha. Ah! siku ya kwanza hii eh, ah. Sasa do asubuhi. Usiku. yani mimi nimetimba si usiku naenda mtoto tayari nishampanga pale kwake mimi naenda nilale pale asubuhi nikiamka tumemalizana. Mimi nimefanyaje? Nimerudi ofisini kwangu, alafu mimi naye takuwa tunakutana huko tunamalizana lakini mimi na ofisi yangu. Siku najisikia na kwenda, siku sijisikii na la saloni pale pale. Ndio akili yangu mimi. Kumbe hata likashaniwekea malengo. Mm. Basi tumekwenda, tumekwenda, tumekwenda, tumekwenda, tumekwenda, tumekwenda. tumekwenda dakika ya mwisho bwana katika kunyoa kunyoa akaja rafiki yangu mmoja siwezi kumsahau japokuwa tuligombana sana kuna mahali umeniacha wakati anakwambia ukiondoka ndo tumeachana ndo tumeachana ikawaje pale wakati ni usiku ah sikuondoka mm. sikuondoka uh-huh. na siku una nalala pale siku ya kwanza mm. ndo mara yangu ya kwanza na ndo direct ukaendelea kulala pale pale pale kwa oh, hiyo ukienda kazini akatai uende ah ah hakatai tunaamka wote ila ni silale ofisini nije kulala pale uh-huh. kweli sasa ikawa mtu na mtu wake mm. bwana nguo nilikuwa na nguo nne kanibadilisha kweli kaanza kunichukulia vitisheti sendo mm. ah, nionekane mtu kweli nikaonekana mtu kweli eh? mm. simu nikaanza kumiliki simu nzuri simu yake kanipa kabisa nikaanza kutumia mimi mm. tukawa tunaenda hivyo hivyo tumepata tumekula tumekosa tumelala tumepata tumekula ofisini pale pale saluni pale pale sasa wakati tunaendelea hivyo, kuna kijana mmoja alikuja kunyoa nywele. Nilikuwa na namnyoa kila siku. Alipokuja kunyoa nywele nikampa hiyo story, bwana, mimi nimepata shemeji yako anashonea nguo hapo. Akanambia da, wewe mdada, mimi namjua ana, anashonaga nguo zangu Mm. Nikamwambia ah, anashonaga nguo zako okay. Eh, basi mimi ndo sasa hivi naishi na ila naishi kwake msela wangu. Mm. Akanambia sasa nisikilize. Hapa huwezi kutoka. Mm. Kuna sehemu inafanya kazi. Mm. Unaweza kufanya kazi? Nikamwambia naweza basi asubuhi kesho mm. chukua namba yangu nipigie simu mm. saa kumi na mbili kawambia sawa kweli saa kumi na mbili nikampigia simu kumpiga simu tukakutana pale tukapanda paka mtogole gari mpaka mawasiliano mawasiliano siku mara ya kwanza kazi ya kwanza mimi nimeenda mbezi makonde kufika pale yeye alikuwa kwenye kampuni ya kutengeneza vyoo vya kudumu sio sio vyoo choo mhm. vya kudumu sio vya kunyonya vya kisasa mm-hmm. unachimba kalo eh, shimo la futi tano huku kumi na tano inakuja kalabati zinawekwa huku mnaweka mawe mnafukia mnafanyaje Kwa utakuta kazi ya siku moja unapewa labda kama shilingi elfu arobaini kibarua kuna kazi ya kusomba udongo hapo utapata pata, yaani unashangaa siku mbili una, una shilingi elfu themanini tisini hata laki kwa sababu ile kazi kibarua alikuwa anapewa lakizi kuchimba na kufukia mawe mm. siku hii mm. anapewa lakizi. Kwa hiyo kibarua yeye atajua atamlipaje. Ndio. Ah, eh. eh, eh, mhm. Basi. Kweli siku ya kwanza nikapata 40. Ah, nikaona hii ndio kazi. Nilivyorudi nyumbani mm. na ile hela nikaitoa hivi mfukoni kama mke wangu. Mm. Ah, kasema mume wangu ulikuwa kazini kweli leo. Ah! ah! Hii kazi ndo nzuri. Usiache kazi mume wangu. Hapa sasa tunakuja kutoka. Kweli mwanamke ana akili. Sasa hapo sasa nikaanza kuingia kwenye mfumo wa ile ile kazi. Mm. Tukapiga ile kazi, tukapiga ile kazi, tukapiga ile kazi. Yaani mnamaliza hapa leo, kesho mnapigiwa simu mara Kigamboni, mnaenda mara kesho kutwa mara si Madale. Sina napokujua pote huko, napelekwa tu. Mm. Daka mwisho yule kijana akanambia, bwana Rashidi, tulikuwa kulasini. Akanambia Rashidi, ndani ya mwezi mmoja wewe unaweza kufanya kazi ila nakuomba kitu hichi kuna sehemu nataka nikuweke mm. usije ukanifezesha mm. usije ukanitia aibu au ambao ile kampuni ya wakenya au ambao tunafanya nao wakenya mm. wakenya wakikupa wa, wa, kazi wanakuachia hela ya matili wanakuachia hela yako yani wanabaki wanakudai wewe wewe wadai wa, wa, wenyewe mm. bwana mimi na naomba tuwachane na ukabidhi kwa bosi mm. na wewe upate kazi kama mimi ninavyopewa kazi mm. kumbe yule bosi mi kashanitaka mimi Ah, bila yani bila wewe kujua kwamba yeye yeye kashaambiwa nitumie namba ya huyo kijana. Yeye bado hajatoa hiyo namba. Sasa alivyong'ang'aniwa dakika ya mwisho ndo akaona ngoja mimi kwanza aniambie, anipe wosia, mm. alafu anipe namba ya bosi. Mm. Kweli mimi nikachukua namba ya bosi nikampigia, kaongea naye. Kanaambia tukutane Mbezi. Hmm. Mm. Kaambia Mbezi. Mm. Mbezi. Yes. Kam, kamfuata yule Mbezi na, pande wapi gari akanambia manzese manzese manzese nishaijua manzese kapanda nilivyo kutana naye tu mm. alinipeleka Chanika kazi ya kwanza mm. ili kazi imefanyika siku hii mm. mimi ndani nimeingia na laki na ishirini nimelipa nimemaliza kila kitu sasa me, sasa miapo miapo vibarua nilichukua watatu mm nikawa nikawalipa ishirini ishirini elfu sitini elfu sitini sinabaki na mia arobaini mia arobaini nikatoa hela ya chakula na maji kila kitu mimi mpaka naingia ndani nilikuwa na laki na ishirini da bwana tulianzia chini maisha yakabadilika sasa zile nilizokuwa zile kitanda godolo mm. vyombo Ah. yani sasa kadri ninavyofanya hizo kazi yule saloni mimi nishaachana naye ila nakuja kuachana naye nikampata nikamwambia bwana ndio barabara ilikuwa inatengenezwa ya mtogole hii nikamwambia hapa wanabomoa hmm. ila kwa sababu wewe wewe ndio me, kama mama wewe ndio umenipokea wewe hmm. mimi najua hauko sawa hmm. kweli alikuwa amenipaga shilingi elfu ishirini yake yule jamaa yule wa, wa saluni eh, niwekee hela mm. kweli alikuwa amenipa elfu ishirini Mm. Na hela yake kweli mimi nilikuwa naijua. Ila katika mwili nikamwambia kazi mimi nishachana nayo, nitakuongezea elfu sabini. Nitakupa tisini. Nunua mashine nyingine mbili mm. za 25 25 Kariakoo elfu arobaini ongezea katika kodi ufungue sehemu nyingine kwa sababu hapa tunatoka. Mm. Mimi simo unatoka wewe. Mm. Eh, eh, Basi sawa sawa sawa. Mimi naendelea na kazi zangu. Naendelea naendelea na kazi zangu siku moja bwana mimi nimerudi nimetoka kazini akaja bro nime, nimepata mgeni kaja ndugu yangu hatuna hela ya kula hamna hela ya kula eh. shemeji yupo atapika mtakula kweli kapika wakala wakamaliza wanakuja kuondoka tena kaka akani, akani akanifuata. bwana eh. kesho wewe unaenda kazini eh. tamkaje ile ile hela yangu ulioniahidi nikamwambia sasa nisikilize mimi sasa hivi mimi sina hela ila nakupa elfu tano ila nikirudi tutaongea vizuri mm. sawa sawa kumbe mtu alikuwa anavuta bangi mm. mi sijamjua anajifuta amejificha huko mm. yaani tukija kulala alikuwa ana tabia ya kutoka ila akirudi mi sijui anafanya nini mm. mi nimeenda kazini nimerudi macho yananiuma nikalala ndani mke wangu alikuwa anapika wakaja walivyokuja akaniita nje nimejifunga msuli wangu hapo bwana, shavimba sasa. Sasa unajua tena era era, mimi naona shilingi elfu kumi elfu kumi hata elfu ishirini imo sasa, lazima nivimbe bwana. Sasa hivi silili, mama yangu ashajua nilipo mimi, kinachoendelea simu napiga kila siku, akilia elfu tano elfu kumi mimi natuma. Akaja wakaniita nje, nikatoka tukakaa, bwana vipi, safi. Ile hela yangu nikamwambia unaandaa elfu ishirini elfu sabini nilikwambia tisini mimi nitafanyeje elfu sabini mimi nitakuongezea ndio hadi ni deni hiyo hela mimi sijapata sasa hivi nitakopa ila una shida gani hatuna hela ya kula na nilikuwa nataka hiyo hela kesho niende kufungua saluni <laughs> nikamwambia basi chukua ishirini yako hiyo sabini achaacha nikutafutie <laughs> akatoka kama kwa sababu mtu ambaye alikuwa anakuja ndani kama mdogo wangu mimi sipo na namuelekeza na nenda nenda nenda nyumbani shemeji yake yupo kazini anamfuata anamwambia nenda nenda nenda nyumbani nipe, nipe, nipelekee hichi akaingia chumbani alivyoingia chumbani akakuta simu ya mke wangu iko kwenye chaji akachumua ile simu kuchumua ile simu akarudi mimi niko nje nina mwenzie alivyorudi akanambiaje unaona hii simu sikupi simu mpaka unipe hela yangu kweli mimi nilichanganyikiwa nikajiuliza hivi kweli ubinadamu uko hivyo au kaona sehemu ambayo nipo napata ndio maana kama kunifanyia hivyo anataka nini si mzoo yangu simu ya mke wangu mimi anaipeleka wapi nilivyompata kweli mimi sikumwacha kwanza nilimshika hivi nikapiga chini nikampa kifuti alivyoanguka kaanguka amekimbilia ulinzi shirikishi pale shirikishi mpaka polisi polisi wakaagiza shirikishi moja yule mpaka kesho siwezi nikamsalimia na hataona salamu yangu kame mpaka na mpaka naingia kaburini. Nilimchukia sana sana, kwa sababu aliingia aliingilia kitu ambacho sio chake na akijui. Akaja kufika pale, baada ya vitu vivishia pale shirikishi, akakimbilia polisi apate hela. Ah, basi na mimi nikapelekwa polisi. Siwezi kumpigia simu mama, ni upumbavu. Sasa hapo niko ndani mle, mke wangu ndo nikawaza hapa mimi napotea hapa mimi nafanyaje napotea ah, mke wangu atakuja kunitoa hapa ah, kumbe mwanamke naye hela zake anazo amba, ambazo na, naleta nampa na yeye anaungaunga huko anazo kufika pale dogo akataja tisini unataka ishe mke wangu akanambia tumpe tisini kwambia mpe tisini kaenda kaenda katoa elfu tisini simu karudishiwa tukatoka nilivyotoka na yule na yule mtoto mimi nikaachana naye mm. nikaendelea na kazi zangu Ahadi ndio nikupeleka polisi. Ahadi ndio imenipeleka polisi. Mm -hmm. Lakini nikabaki namwomba Mwenyezi Mungu tu. Mm. Mimi nikapiga kazi. Kweli nikawa mtu wa kujichanganya. Mm. Nikaaminika vya kutosha. Sasa ikaja sasa cha changamoto unakofanya kazi unakutana na, na wateja wengi waoda wa, wa, wa, wa, wa kufanywa vitu kama vile. Kwa utashangaa ile kazi mtu bosi mwenyewe anasema milioni laki tano lakini uta, uta, utashangaa material vitu ambavyo ametumia ata, atatumia kama laki nane unashangaa faida una, una laki saba mm. ndo faida yako wewe ushalipa kila kitu mm. ah, mimi nikapiga kazi nika, napata kazi za nje ya ofisi napata kazi za ndani ya ofisi mpaka nimekuwa sio e Rashidi anayekula kwa, kwa kuwaza amekuwa rashidi wa kula anachokitaka, kwa sababu nimelizika na maisha yangu, nalizika na kidogo changu. Dar es Salaam nipo walionipokea bado niko nao ndugu zangu mjomba wangu sasa hapo tena mimi nimekuja kwenda tayari nishakuwa na maisha nishakuwa na mwanamke mm. ndo nakuja kwenda kwake mm. kumwona mjomba alishangaa sana nishakuwa na familia nishakuwa mkubwa na mambo yangu najitegemea nikiwa na tatizo nampigia na ushauri, akiwa na shida nanipigia ushauri, hivyo mpaka leo niko hapa, niko hivi yani. Yule jamaa yule hmm. aliyokukaba wale waliokukaba ukamuokoa yule eh. inaendelea walionikaba hmm. walioni alikuja kukuku nani huyo brother alienda kusaidia kawa afisa na nili Lambo huyo kila huyu afisa kila yule kwamba ni kwa sababu niliposema sio yeye mm. kila akawa amemwacha mm. kila alivyomwacha tukarudi nyumbani mm. tulivyo nyumbani bado hawakulizika hawa bado wakamchochea kwa shirikishi mwingine yule ndo alimkamata kwa mara ya pili akamkamata yule yule yule yule mwenyewe uh-huh. alimkamata yule yule kwa sababu nishakuwa na wenyewe washanipa moyo nikaona hapa hawezi kuniua akiniua huyu aponi nikawa na uhakika kwamba amani yangu maisha yangu yatakuwa salama kwa sababu ya huyu na, na huko lina watu mm. kweli tu tulimpeleka polisi mm-hmm. polisi nikampeleka moja kwa moja mbulati mm. mbulati nilimhifadhi siku 14. na mm. siku, siku kumi nikampeleka mahakamani mm. nilivyompeleka mahakamani mara kwanza nimeripoti nime mara ya pili sikuripoti. Mm. Kwa ile kesi mimi sikuifuatilia tena. Mm. Nikaanza nikaona nishamweka huko eh. Mm. Acha naye. Ata, atajifunza. Mm. Atafanyaje? Atajifunza. Atajifunza. Na kweli mimi nilikuwa sipo nikaja kuambiwa kwamba tena naambiwa na, na, na wenyewe kaka kila wao. Yule jamaa mbona mbona katoka? Mm. Katoka. Ilikuwaje nikwambia brother tuyaache tuya, tuya, tuya, tuya, bana. Lakini kawa na ile katoka. Naogopa. Sasa nikaja kukutana naye sasa usiku natoka natoka kazini na begi na begi langu huyo na kiani chake na videdi vyake akaniangalia nikamwangalia nikamshusha nikampandisha nikamshusha nikampandisha nikamwangalia nikamtasimini ah, alafu nikacheka alafu nikaondoka zangu nilipoondoka anaponiona ana kushoto mimi kulia kama yuko kulia mimi narudi huku yeye anarudi huku anaendelea sijui kilichoendelea kwake kwa kwa akawa nisogelei wala sina mazoea naye mpaka kesho mm. eh, na mimi ndo nikaijua Dar es Salaam sasa yule mwanamke kazini yule mbaye ulisema eh. alikupenda yeah. baada ya kutoa historia yako yeah. si ndio huyo ukaanza naye maisha ndo, ndo, ndo, ndo, ndo mpaka leo ndo naye mpaka ndoa yani ndoa imepita kila kitu kishapita mi halali Yeah, eh, mi sio mwizi mke wangu nampenda sana na ninaye na siwezi kumwacha kwa sababu ndo mtu ambaye amenipa kama formula ya maisha yangu mm. eh, kwa sababu akuwa na tamaa Ugomvi katika ndani upo katika familia. Kwanza mtaishi mta, mta, mta bila kugombana nyie mtakuwa machizi sasa. Yuko wapi sasa hivi? Sasa hivi kaenda kazini, ni designer. Siku nyingine tunaweza tukampata. Eh, siku nyingine mnampata tu. Mnampata. Ila Jumapili anakuwepo, Jumamosi na kazi ambayo ya kwanza kukuhamisha saluni ni kutoka kwa mteja ambaye ulimnyoa. Eh, ambaye nilimnyoa huyo kijana. Ila kwa bahati mbaya huyo kijana mwenyewe ndo akaja kupotea mwenyewe katika game mm. kapoja kwenye game huyo ambaye alikuwa fundi huyo ambaye alinipeleka kazini yeye eh. yule bwana ameingia kwenye grupu la kunywa pombe na anakunywa pombe ngumu mm. kapelekwa Geita huko afanye kazi kachukua hela ya bosi milioni milioni mbili laki nane yote kala mm. alivyorudi bosi akafanyaje akamwambia hizo hela umekula mimi na wewe basi tena mm. eh kwa hiyo ana inasemekana sisi ndo tunam, tunamchongea sasa wakati ndo alifanya kosa mwenyewe mm. eh, kwa hiyo sasa katika katika gemu ya kazi ambao nimekutana nao ambao wamenikuta kwenye kazi baada ya, ya kunitambulisha tumebaki watatu bado kazi inaendelea ile bado kazi inaendelea ile ile kwa sasa hivi kilichobaki tunaambizana fainali uzeeni eh baba nani sasa hivi baba Rema Ongea. <laughs> Asante. Haya, msalimie mama Rema. Tutamsalimia. Asante sana. Haya, karibu sana. Shukrani. Future ya mtu Dar es Salaam unakula kwa akili yako na nguvu zako ila pia yale unayoona kwenye TV sio halisi. Ah. Hayo bwana ni wanatoa vitu wanatoa vitu wanatoa olofa za posta ndio wanakuja kuonyesha katika TV. Mm, eh, Kigamboni huko posta ndio wana Masaki huko ndio wanakuja kuonyesha. Lakini kihali halisi ukija kuchukua mm. ah, simple sana tu. Dar es Salaam ni labda kwa sababu ni kubwa. Sawa. Eh, lakini changamoto yake ipo. Mm. Mm changamoto yake ipo. Kikubwa ulichojifunza kwenye maisha haya, nilichojifunza kila mmoja aishi naye vizuri, tuheshimiane, tupendaneni, usimdhalau uso uso uso, uso, uso, mjua. mm. ila jua kilichokuleta katika kutafuta maisha basi. Unachokipenda zaidi kwa mke? Ninachokipenda zaidi kwa mke wangu mm. <laughs> mke wangu anapenda kununa <laughs> alafu anapenda kubembelezwa <laughs> kwa hiyo sasa ninachompendea akibembelezwa anawahi kuelewa mm. eh, na mimi ananipenda. Basi nikushukuru sana. Asante sana. Neno moja kwake. Nampenda sana mke wangu. Siwezi nina mab... yani nataka tutengeneze historia kama niliyo ya kwangu niliyo niliyoitengeneza. Kishawishi gani kikubwa ulishawahi kukiepuka kwa ajili ya mapenzi tulionayo kwa mkeo? Kishawishi gani kikubwa ulichowahi kukishinda kwa sababu tu ya nguvu ya mapenzi ulionayo kwa mkeo? Ah, vitu vingi kuna vitu vitatu mm. katika tembea tembea, kuna mama mmoja nimeenda kumfanyia kazi, yule mama akanielewa mimi mm. kunielewa mimi akaja kunipigia simu usiku, amekuja kunipigia simu usiku, mbe simu ina mke wangu mke mm. wangu ndo alipokea hiyo simu mm. yule mama akunitafuta aku tena kazi lakini kazi nilikuwa shamaliza mm. alafu mm. kitu cha pili mimi nahisi kikija kutokea namkumbuka nachukua simu yangu namkumbuka mke wangu nikiona hata mwanamke mzuri ana, anapita pale uh-huh. yaani nikiona mwanamke mzuri mbele yangu labda nimekaa mm, mazingira tofauti nimekaa na wenzangu wawili sasa yule mwanamke nikatokea kumtamani mtu anapita tu kumtamani tu mm. nachukua simu yangu natafuta namba ya mke wangu nimesevu mke wangu nampigia mke wangu nasikia sauti yake kwao kadi inavyoongea na mke wangu yule mtu naye anapita ataondoka afu mitabaki naongea na mke wangu na, mbinu nzuri sana eh, eh. cha tatu <laughs> cha tatu mm. nawahi sana yani napenda sana kuwa karibu na mke wangu mm. kwa sababu mke wangu ndo kama mama ndo kama baba ndo kama mjomba yaani napenda nikae karibu na mke wangu na mwanangu kwa sababu sina mda, na, na, na mda mchache wa kukaa na mke wangu sana sana mimi naamka nimeenda kazini mke wangu ameenda kazini kukutana ni usiku kosa najitahidi mda ambao anarudi mke wangu na mimi nijitahidi kuwai tuwe wote ndani hivyo tu yani basi mi nikushukuru zaidi asante